我曾经等过你，因为我也相信。哈 <laughs> 什么？好吃。 Chết rồi Tay tuyệt Môi tình Nhiều năm dài Đi theo sân thành Tổng phải nhau thay nhau 哎呦我的妈！哎呦我的妈！我操！哎呦我的妈！ 妈真香！起来好吗？你给我跳跳！我靠！可怕的事儿还是发生了。我靠！ 就该共知己。兄弟啊，兄弟啊，无法挽这条路，漫漫又长远。红花当然配绿叶，这一辈子。 <laughs> 你是我一会儿人 làm đau thâu đêm như rồi cây cùng chi kỷ quên đêm những ngày áo Ôi, 真香！哎呦我的妈！